пляжный коп. Так, тут был 10. Тут рублик. А тут 50 копеек, тут рублик. Тут э, у нас было рублик. нас пока... Так, 35-22, 0,5-31. Короче, опять какая-то... Так, вот это местечко. Прощупаем, что там. Пальцы. Так. Так, теперь проверяем. Ну вот, что-то выкопал. 12.35. Берем пинпойтер. Купается. что у нас крышка. Причем старая или что такое. От водки, короче. И Кинем куда-нибудь туда. Что-то тут еще должно быть. 30 сантиметров. Прыгает. 19, 14, 9, 17. Ну, сейчас как мы посмотрим. Вот я выкопал яму. Оказывается, что-то показывает 30 там что-то 25 тут включил, крышки они пошли. Как камеру включил. И здесь что-то у нас еще есть. Э, и не брякает нормальный пин-код, а что ли. реликвии хожу. Нравится мне четко, четкие звуки. двадцать шесть, если короче прыгает. 33 крылья Рогату ловит за километр. А, ну, конечно, ничего нет, лопату ловит. Метр от нее стояла бы. Катушки целый метр. О. кататься не стали. Так, ладно. месте выкопал. Так. Опять пробка. Да, одни пробки пошли. отвернулась. Камеру включил, так. Ну この Христос. О, что это 2 рубля. Где-то там еще есть. Это вот здесь есть еще. что-то. Сейчас найдем. А, вот он. Это лопатвоид. Метр сто шесть. Что-то я зарыл. Ну-ка, монеты поставим. Это крышка, которую я нашел. Ну да, один-два рубля был. Что еще? Давайте поставим на 30. Вот что-то есть глубоко. Нету. глубоко что-то ловит больше 30 сантиметров пока поставим пляж. Мощность полная. Что-то еле-еле будет. 47, 9, 47, 10, 46, 8, 45. себе мусор. 5 рублей. 5 рублей это не мусор. 10.47 серебро все било. 5 рублей позеленевшие. Типа серебряные что ли. <laughs> Позеленели. Прикопуга. 18, 12, 12, 14, короче, ближе к золоту что-то прыгает. Какой-то мусор. Сейчас посмотрим. Ближе к золоту мусор какой-то. золото еще не находил. На этом пляжице. Вот оно, золото. Мусор, ну блядь. Шишки он туда все скидал. Вот еще где-то что-то что-то еще. Люди он купаются. началось. Восемь железа. Ну, посмотрим здесь. А может даже и не железо. Крышка. яме что-то есть. Вот, выкопал 22. Здесь 18 здесь. Посмотрим, что это. Железяка, либо 10 рублей, либо крышка. Ну, посмотрим. рублик. Либо рублик. Рублик, мублик. Рубль современный. 97 год.